Para youtuber jangan lupa subscribe. Para youtuber jangan lupa subscribe. Siang ini kita berada di jembatan 5 Barelang Batam sekitar 58 km dari pusat kota Batam. Kita akan ngeplok kawan-kawan youtuber. Itu dia jembatan 5 Batam Barelang. Samuel Senipar YouTube channel. Kawan-kawan youtuber, siang ini kita berada tepat di atas jembatan 5 Batam Barelang yang dibangun oleh kontraktor istaka karya kawan-kawan itu ber, sangat mega sangat eksotik kawan-kawan itu ber, arsitek gaya-gaya Italia gaya-gaya Eropa kawan-kawan youtuber gue kemegahan jembatan lima Batam Barelang yang dibangun oleh otorita Batam dengan kontraktor Istaka Karya. Ada Istaka Karya, ada logo I di atas sana. Nanti kita jumpa itu ber. Ini lagi akan berikan jembatan. Sebenarnya adalah jembatan yang berjalan video diambil dari kafe Lucky Siput kawan-kawan youtuber kita kawan-kawan youtuber berkesempatan datanglah ke kafe Lucky Siput